Dice. Chino. ¿Y qué lo que? Dice Cedric J, baby. corre otros niveles Muy independiente, tiene lo que ella quiere Nada la detiene, corre como sea Frena y da la para, la jeve está loca Prende uno y se emborracha ah. Frena, linda de temprano, escuchando trap O se va variado desde Segura hasta pack Ojos en su historia, la bebé está hot da la para, la nueve está loca si a la malva dice Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay break money, No le tiren para atrás Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay break money, No le tiren para atrás De usted no le queda nada A tus caricias Le dio más ha rociado el spray El hueco que dejaste lo selló con tape Frenada la para, la nueve está loca Prende uno y se emborracha Dice Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay brain money No le tiren para atrás Ya no hay dolor en sus ojos Ebenecer, rompe. Ajá. Dice, al intento. Vaquero, vaquero, vaquero, vaquero, vaquero, vaquero, vaquero, vaquero. ya no hay dolor en sus ojos. Ya no hay brain money. Loco, suelta. No le tire pa' atrás.